Bonjour, je vous emmène prendre une petite ride en char, une petite balade en voiture. Donc, on est à Drummondville. On est euh, juste à côté du centre-ville. Le centre-ville, c'est par là. Euh, mais on va pas au centre-ville. Et comme vous voyez, il n'y a pas de char dans les rues, il n'y a pas de voiture dans les rues euh, à cause de la COVID. Et vous voyez que les rues sont toutes brisées. Ça fait ça fait des chaos. Il y a beaucoup de nids de poules, des nids de poules. Il y en a qui sont réparés, il y en a qui ne sont pas. Donc euh, voilà, ça vous fait voir la ville un petit peu. Des maisons, des grosses maisons. Ça, c'est des blocs appartements. Il y a plusieurs appartements dans chaque euh, immeuble. Ça, avant, c'était la bibliothèque publique, mais maintenant, euh, elle a déménagé. Ils ont bâti un nouveau building qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus moderne. Et euh, ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est la cordonnerie Drummond et aussi une place de serrure, un serrurier. Et juste en avant, derrière les gros arbres, vous avez le bureau de poste. Vous voyez les camions de Poste Canada. Encore des petits blocs appartements. Ça, je pense que c'est surtout pour ah, des personnes pas de masque. Il encore beaucoup de monde qui ne porte pas de masque. Euh, j'ai oublié qu'est-ce que je disais. <laughs> Désolée. Ça, c'est un monsieur qui a l'air d'attendre l'autobus. Non, c'est pas un arrêt d'autobus. Il est juste fatigué, il se repose. Et euh, par là-bas, on a les supermarchés où on va souvent, le Maxi et le IGA. Ici, vous avez une espèce de petit dépanneur ou bar, ouais, bar, cristal. Ça a l'air assez miteux, karaoké. Et euh, en avant, on a le marché public, le toit vert euh, là. Ça, c'est le marché public, donc un peu comme un marché fermier. Le gros boulevard Saint-Joseph, qui est l'artère principale à Drummondville. Une église derrière le marché. Et il y a des petits commerces ici. Vous voyez, c'est un vieux quartier avec des vieux buildings. Hein. C'est pas, euh, pas la partie la plus moderne de la ville. Et ça ici, c'est une école je sais pas laquelle. Probablement Saint-Joseph, parce que ça, c'est l'église Saint-Joseph, donc j'imagine que ça, c'est l'école Saint-Joseph. Donc, je m'arrête ici. Et vous avez une case populaire. Euh, et ça, c'est un petit autobus. Comme vous voyez, c'est pas des gros autobus à Drummondville. <laughs> Salut!